bàbá bàbá bàbá flo. Nítorí ìsìn bá flo bá flo bá flo náà fẹ́ ní ní. sababu kitambo kitambo kinyama baba, eh. nikikuangalia napata ile ma feelings ile na kwenda ah, Zimbabwe. Ae mama, nakubali nakubali rasta, nakubali nakubali rasta. baridi, naona miko top kibao. Unajua tena baba, huko na mimi napiga kitu chepesi tu ah, huko kama sugar kama sio sugar eh, baba, eh, lakini tunakaa kwa fati ni baba, sinaelewa nini big time big time boy, eh, ndio 40 mwanangu, hizo tumetoa kitu baba, kitu nyingine Mbona umechomoa baba? Niko umeisikia? Eh, baba. Naomba nimeacha kama siku mbili Baba umekinukisha kinyama baba. Mbali sana. Mimi nilikuwa umetoa ile jambo nasemaje mimi? Nipeni mawangu. Nipeni mawangu. Eh. Baba wote amini ni kama ni kama Mungu ndizi wote amini. Ehe. Yaani nimekaa tu hivi Mungu afanywa kitu sababu yani tembea na hiyo mazambi yani uwezi amini unaweza kukutana na unaweza kukutana na mchizi siku yote yani ah, bizi yani. Hatari. Eh. Eh. eh. Ah noma eh, nimepata maua lakini sijai kupata maua mengi kama haya mwanangu. Umetisha ah, ah, ah, nakubali, mwanangu, wapi? Lakini hiyo ilikuwa Ah, ah, Bwana, mimi nakubali sana, mimi nilikuwa naelekea job one time, ngoja mimi nijikatae mwanangu, ah, kurahisishia tu bei ya jumla kabisa, niweze mimi cha ni jumla kabisa, bei ya jumla ni kwa sababu mchizi yangu eh. Eh, wewe, ndio nimeipunguza, nimekupunguzia hiyo mazaga hiyo original hiyo maua diki. Nakubali mwanangu, sisi eh. kaita mwanangu, ngoja mimi niwahi job one time mwanangu, eh, si ndio? Bado ndio kama hivyo, kama unaelewa kabisa, nimekufanyia 50% off Kweli. Nimechomoa hiyo mazaga hapo baba chakude. Eh, hamna. Nifanyie baba mwamala. Kwamba eh, fanyia mwamala deki. Mwamala si ndio deki yeye ni aje kwani kuna si ndio tayari unafanya transaction deki ma business nini umekubali mwenyewe. Sasa kama unakubali Eh, unakubali kitu unaokubali diki. Ndio kama hiyo diki umekubali mama maua diki. Eh, si umenipa yani hapo sijakusoma. Diki nimekupatia maua diki. Mimi maua nauza diki. Kama ni biashara hii, ni biashara business kabisa. Ah, kwa serious eh, eh diki unaona kama kuna kitu cha bure diki. Unajua kama fani, yani umekubali dude, kwa hiyo dude nimekubali, lakini pia maua nauza Kwa nini kama Eh, Nimekuuzia diki ni kama ah. nimeuza ndiko nimekuja wewe mabizi mengi hapa. Eh, sasa nini kivipi? Nifanyie basi mwamala, sina kitu, cha tembea na wale, sina kadi mwanangu. Unaje kadi dinga sasa? Unataka kufanyaje? Unarudisha eh, maua wewe, Ushagusa majoto yako au maua, unataka kuuga kuudundukisha mimi maua nini? Umeisha hiyo Jombe baba. so mitikasi. Ah, so mitikasi kivipi baba? Fanya baba hiyo, fanya hiyo kibunda dingi. Fanya hiyo ah, kibunda, fanya hiyo kibunda, fanya hiyo kibunda baba. Fanya hiyo kibunda chap chap baba. Fanya hiyo kibunda chap chap. wako. Baba fanya hiyo kibunda baba mimi sina hela bwana, mimi najua umenipa yani kama kama umenipa kama shabiki, umekuja kama yeye, mimi mm. sijajua kama umenipa kama shabiki. Basi na mimi umenipa hii. Wewe babu, vipi wewe? Oh. <laughs>